စီးကျိုယောဂါနဲ့ပေါ့နော်အဲကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးမှာဖြစ်တတ်တယ်ကိုဝင်ပြတ်ကြတာတွေကိုဝင်အဖတ်မတင်တာတွေဒါတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိပါသလဲစီးကျိုဖြစ်တတ်တဲ့တွေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမရှင်းပြပါဦးနော်ဒီမေခွန်းနဲ့အဓိကဆိုင်တာကစီးကျူသွေးကျူယောဂါရှိပြီးသားအမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်ရင် ကိုဝင်ပြက်တာတို့ကိုဝင်အဖမတင်တာတို့ဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်9ရာခိုင်နှုန်းကနေ14ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုဝင်ပြက်သွားဖို့လို့ခွင့်အရေးရှိနေပါအခွင့်အလမ်းရှိနေတယ်เนาะအထူးသဖြင့်เนาะစီးကြိုတွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်တဲ့เนาะအမျိုးသမီးတွေမှာကိုဝင်ပြက်တဲ့နှုန်းကပိုများပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီးကြိုတွေးကြိုယောဂဖြစ်တာတက်တန်းတော်တော်ကြာပြီတက်တန်းတော်တော်ကြာတယ်ဆိုတော့ နော်10နှစ်ကျော်နေပြီစီချိုသွေးချိုဖြစ်တာ10နှစ်ကျော်နေပြီနော်စောစောတုန်းကဆရာကြီးဥက္ကုကိုပြောတာကိုနားထောင်ထားတဲ့မျိုးသမီးတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ် HbA1c ဆိုတာเนาะဆရာမတို့ကကိုဝင်မဆောင်ဝင်စစ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးเนาะကောင်းမှကိုဝင်ဆောင်သင့်တယ်လို့ပြောတာစစ်ရကောင်းမှမသိတော့เนาะသူ့ရဲ့စီဂျိုကလည်းကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တော့အဲ့ဒီ HbA1c 6.5เนาะခုနှစ်အောက်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်6.5အောက်ရောက်လေကောင်းလေ နော်ထိရမယ်ဟာ17များကြော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကိုဝင်ပြတ်နိုင်တော့က40ကနေ44ရာခိုင်နှုန်းတိတက်သွားတယ်နော်တဝက်လောက်တဝက်နီးပါးလောက်ကိုဝင်ပြတ်ဖို့လို့အလားအလာရှိတယ်နော်ဆီယာမဆိုရင်နော်ပထမကလေးလေးစီးကြိုသွေးကြိုမရှိခင်မွေးလိုက်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုအဖတ်တင်တယ်စီးကြိုသွေးကြိုရှိမှန်းသိပြီးတော့ကုတယ်ကုတာလည်းပဲအဲ့လိုတေးသေးချာချာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုလူကကောင်းတယ်ဆိုဟိုလူကုဗမာစေးကောင်းတယ်ဆိုဗမာစေးကု အဲတိုင်းရင်စေးကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းရင်စေးကုကုရင်နဲ့ဆရာဝန်တယောက်တယောက်နဲ့ဒီလိုဟော်မုန်းအထုကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြနေတယ်သူ့ဘာသူလဲဆေးကိုတောက်လိုက်မတောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့လူမှာကိုဝင်၄ခါ၅ခါလောက်ပြက်ပြီးမှနော်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဆရာမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့သူကခဏခဏပြက်နေတော့ကလေးကလည်းလိုချင်ပြီဆိုရင်သူတို့ကိုပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဝင်ကိုသူကကိုဝင်ယူရင်ရတယ်ရတယ်ပြက်သွားတယ်ကိုဝင်ယူရင်ရတယ်ပြက်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုဝင်ကိုအရင်ဆုံး မယူခင်မှာ အရင်ပြောရမယ်ကျမကိုဝင်ရှိရှိချင်းပြတာပဲဆရာမရဲ့ပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပြက်သွားတာကခုနကဆရာကြီးဥက္ကိုကိုပြောတဲ့မရှိခင်မှာ HbA1c ကို6.5လောက်မှာထိန်းထားမှသူကကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာမတို့စောစောကပြောတဲ့နော်မွေးရပါချို့ရင်းချက်တွေ congenital abnormality တွေဖြစ်တဲ့နှုန်းကနည်းမှာအောင်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်တချို့ဥမာနှလုံးမှာဖြစ်တဲ့အဓိကနေရာတွေမှာဖြစ်ရင်ဒီကလေးလေးက အသက်ဆက်ပြီးတော့မရှင်နိုင်ဘူးအရန်ဆိုးတဲ့နော်ကလေးတွေကပြက်သွားတာနော်ပြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကိုဝင်းကိုဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဖြစ်မလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဝင်းကိုတကယ်လဲကလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးစီးကြိုသွေးကြိုနော်ပုံမှန်ရအောင်ထိန်းရမယ်စီးကြိုသွေးကြိုနော်သွေးထဲမှာရှိတဲ့အချို့အတိုင်းတာတကြားတတ်တယ်မကဘူး HbA1c ကိုပါပုံမှန်ရအောင်ထိန်းပြီးပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ကိုဝင်ယူလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာတော့မှကိုဝင်ယူရတယ်ကိုဝင်တလျှောက်မှလည်းအဲ့စီချိုသွေးချိုထိန်းတဲ့ဥစ္စာကိုတော်တော်လေးနော်တိတိကြကြကြက်ကြက်မမတ်ထိန်းရင်များသောအားဖြင့်နော်သူတို့ဟာနော်ကိုဝင်ကိုချောချောမောမောနော်လွယ်နိုင်ပြီးတော့နော်ကလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဝင်ပြက်တာသည်များသောအားဖြင့်စီးကြိုသွေးကြိုယောဂရှိပြီးသားအမျိုးသမီးတွေမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုဝင်မရှိခင်တည်းက ကိုဝင်ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အကူကစောင့်ရှောက်ကူတာမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ C firm caring for well-being